assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan shu luminga eksport qilgan modelimizni material bilan ishlashni ko'rsatamiz va orada modellarni ham qo'yib ketamiz kerakli bo'lgan modellarni ho'p birinchi qiladigan ishimiz materialni qanaqa qilib qo'yamiz misol uchun mana hozir tepa qismida material deb yozib qo'ygan mana mana bitta landshaft bu yerda o'sha ob havo biza material bo'limiga kirganimizdan keyin mana qanaqadir obyektni biza tanlashimiz mumkin biza mana bu yerini tanlaymiz va mana bunaqa e, ekran chiqib keladi bu ekrandan biza qanaqa qilib material bera olamiz bu joyda biza o'zimiz material yasay olamiz lekin hozir e, biza lumionni o'zini materialini qo'yish niyatimiz bor hozir sizlarga o'shani ko'rsatamiz mana bu qismida lumionni o'zini o'zida bor bo'lgan materiallar to'plami e, misol uchun biza hozir yerga o't qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsak mana o't bo'limiga kirsak mana tayyor tekislangan gazonlar и bu yerda har xil mana ko'ryapsizlar o'zgartirsak bo'ladi bu tekislangan gazoli to'plamidan qilsak buni asosan qanaqadir golf maydonlariga yoki stadionlarga qilinsa bu ko'proq chiroyli bo'ladi lekin hozirgi biza qilayotgan obyektga bu unchalik mos kelmaydi bu shuning uchun biza bu joydan olamiz yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak biz hammasini qo'yib chiqamiz qaysi birida ko'proq chiroyliroq mosroq keladigan bo'lsa o'shani qo'yamiz lekin mana bu ko'proq mana shuni tahlil qolamiz chunki haqiqatga yaqinroq o'sgan ozgina degan bismillah hop ikkinchisi mana mana bu kichkina yo'l qismi bu yo'l qismida toshloq yer qiladigan bo'lsak yaxshi yaxshi ho'p ikkinchisi bu uyimizni qanaqa materialda qilamiz birinchi bo'lib oyna qismida o'zi tayyor oyna bergan lekin biza mana ba'zi bir mana bunaqa joylarda oyna materiali berilmay ketgan shuning uchun ham bu o'zi berilgan oynasi ham sifatli emas biza lumionni oynasi ancha lekin sifatliroq mana mana bitta guys oyna bo'limiga kirib birinchisini tanlab qo'yamiz hamma oynalarga shu oyna materialini berib chiqamiz Xo'p, mana hamma joyga oyna materiali berildi. Endi mana bu pastki qismini beton materialini beramiz. Mana yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, har xil turdagi betonlar bor. Bu tepa qismini yog'och material beramiz. Yog'och material e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ikkita mana bu joyda и bu joyda. bu qismiga kiradigan bo'lsak, biza har xil pol qismida ishlatishimiz mumkin. bu qismida shunchaki taxta materiali biza bo'tqa hozir sal otsho bo'lgan mana taxta materialini berdik bu ikkinchi qismiga buni beramiz bu tepa qismiga ham beton materialini berib qo'ysak bo'ladi hmm, misol uchun Não, aqui, bora lá. bunaqa beton beradigan bo'lsak o'sha plita betonga yotqizilgandek effekti beradi uzoqdan qaraganda bu qismiga tuproqni beraveramiz bu qismiga mramor neutralni beramiz yashil bersa ham yo'q bo'lmas ekan kulrangmi qora bu qismiga kafel bersa bo'ladi hattoki kafellarni basseynga ishlatadigan bunaqa mayda kafellari ham limonni o'zida bor hech qanaqa eksport qilish shart emas hozir bu kafellar ancha katta bo'lib ketgan hozir hammasiga material berib bo'lganimizdan keyin bu materiallarni boshqarishni ham ko'rsatib ketaman chunki bular ancha katta o'sha materiallarni birikta joylari burchak qismiga mana tushmagan tushmay qolgan e, katta bo'lib ketgan skel bo'lib o'shalarni to'g'irlash inshaalloh ko'rsatib ketamiz hop hozir interyer qismiga o'tmay turaman bu xudo xohlasa keyingi darslarda alohida ko'rsatib ketamiz keyin ko'rayotgan bo'lsanglar bu materialimiz judayam qanaqadir to'q bo'lib ketgan buni ham hozir ko'rsatib ketaman ochroq qilish yo'llari bor bitta to'g'rilaydigan joylari <clears throat> hozirchalik asosiy qismini qilib bo'ldik ho'p bitta chiqqan bo'lsamiz misol uchun o'sha qaysi materialni biz to'g'irlamoqchimiz o'sha materialni bosamiz misol uchun mana mana bu yog'och judayam to'q bo'lib ketgan bosganimizdan keyin bizada bunaqa holat chiqib keladi shu materialimizni boshqarish mumkin bo'ladi biza hozir buni oxirigacha mana bunaqa olib boradigan bo'lsak qop qora bo'lib qoldi nimaga chunki mana bitta rangi bor o'sha rangini agar oqishroq qiladigan bo'lsak bu rangi mana shu hozirgi holatidagi rangi oq rangga sekin tortib shu oqishroq bo'lib ketadi mana ko'rayotgan bo'lsanglar agar biza buni bittadan ham o'sha rangini biz o'zimiz boshqarish imkoniyatimiz bor hozirchalik bu bo'ladi emas <clears throat> bu yerda relyeflarni mana ko'rayotgan bo'lsanglar buni judayam nolga olib borsam hech qanaqa relyef yo'q agar buni maksimal darajada ko'rsatadigan bo'lsa mana ko'ryapsiz relyef chiqyapti relyef shu joydan ham biza relyeflarni boshqarish imkoniyatimiz bor biz sal chiqaramiz и bu qismida materiallar yaltirashi o'sha reflection qismi ularni boshqarish imkoniyatimiz bor hozirchalik bu mantralar yomon emas <clears throat> mana bu map degan joyida biza kodni kichkina qilish imkoniyatimiz bor mana ko'rayotgan bo'lsanglar judayam qattiq bo'lib ketyapti kichkina bo'lib ketyapti hozir bu bir bo'lib turganda bir sal kattaroq tuyulyapti manga shuning uchun buni nol sakkiz yoki nol yetti nol besh bo'larkan uniyam sal oqartiramiz hop keyin bu qismida o'sha burchaklarni yoki qanaqadir три maxda au deyiladiyu burchak qismida qanaqadir nagarlarni ko'rsatish uchun yordam beradigan qismi bu misol uchun biz hozir taxta qo'yganimiz uchun o'sha bu taxtaga o'tib burchaklarni ko'p qilish shart emas realniy chiqmaydi shu noldan ozgina o'tib nol bir qilib qo'ysa yetadi agar bu pastisni ham ko'paytirib yuborsak mana qanaqadir bunaqa effekt bo'lib qoladi shuning uchun buni ham nol bir qilsa yetadi ikkinchisi bu buni ham taxtaga o'tkazib qo'yib mana burchak qismiga qaraysiz burchak qismi judayam oshib ketishi kerak emas bunaqa nol bir qilib qo'ysa yetadi ko'payib ketsa o'sha realniylik darajasi ancha yo'qoladi buni ham mana ko'paytirsa bunaqa holat bo'lib qoladi bu narsani qanaqadir o'sha sira o'zinglar yasagan obyektinglarga qarab buni ko'paytirib kamaytirishinglar mumkin lekin hozir bunaqa effekt bizga kerak emas shuning uchun buni

bunaqa o'tli eko qanaqadir uy qilish imkoniyatimiz bo'ladi buni kamaytirsa yana kamayadi и e, buni bargina katta kichkina qilish imkoniyatimiz bor o'sha bargi rangini har xil turdagilarni qo'ysak bo'ladi и e, o'sish pozitsiyasini o'zgartirsak bo'ladi buni lekin hozir bu bizga kerak emas yoki mayli ozgina qanaqadir qismini o'stirib qo'ya qolamiz Hop. Э, bu toshlo yeri ham ozgina o'sha realni ko'rinish uchun boy etgan biz mana tosh tanlab burchagidan ozgina beriladi buni ham sal nol bir qilsa yetadi chunki buni agar ko'paytiraversak bunda ham mana shunaqa yashil ko'rinish bo'lib qolishi mumkin 紧张。 placement kerak emas map bu chut chut sal kattaroq toshlarni biz sal kichaytiramiz judayam katta bo'lib ketishi kerak emas nol to'rt bu bir bo'lsa ham yaxshi shu mayda toshlar bo'lib turadi hop beton qismikan ozgina shu burchaklarni yo'l bir qilib knowledge set o'sha mana diye, basseyndagi suvdagi kafelni ham джой turamiz nol to'qqizga yetadi и suv suvniyam biza bu maksda qo'yilgan suv biza o'zimiz qo'ymadik uni o'zimiz boshqa suvga alishtirsak ham bo'ladi suvni bosib mana batarga kirsak mana har xil suv suvni qo'ysak bo'ladi bu tuproq qismida buniyam nol bir o'nlik chiqsa o'nlik ko'paygacha bu qismini tuproqimiz shag'al sifatida toshli qilsak bu qismini ham sal kichkina qilamiz nol yo'q nol uch nol besh nol besh qilsak bo'ladi bo'ldik Hozirchalik mana material qismlarini berib bo'ldik. Keyingi qismlarimizda shu obyektimizga modellar qo'yish qismini ko'rsatamiz.